يا هلا مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده لهذا الاسبوع معكم اخوكم هاشم العلوي واذا هذه اول مره تشرفونا فيها القناه لا تنسون تشتركون فيها وتعطونا زر اللايك وتشاركون القناه مع كل اصدقائكم عشان نوصل لاكبر مجموعه ممكنه حول العالم. اذا حابين تتواصلون معي قدامكم قنوات التواصل الاجتماعي اتشرف انكم تتواصلون معي من خلالها واذا عندكم اي استفسارات عن هذه الحلقه او عن اي حلقات ثانيه اكتبوا لي اياها في التعليقات تحت. قبل ما نبتدي حلقتنا اليوم ابى اسمعكم هاي ال track اللي هني هو عباره عن تسجيل voice over طبعا سجلت ال track انا من خلال الميكروفون آه، وما خليت اي نوع من المعالجه في ما بين الميكروفون وبين برنامج Pro Tools فعلى طول من الميكروفون الى برنامج Pro Tools خلونا نسمع ال track بدون اي نوع من المعالجه شلون صوته ROSA هو روبوت مساعد لجراحه تبديل مفصل الركبه جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت اوكي مثل ما انتم شايفين التسجيل اوكي بس نقدر نحن نعدل الصوت بشكل افضل اول شيء بسويه هو ان انا اخذ ال plugin مال ال iZotope Nectar Pro خليه على ال mono طبعا لان احنا عندنا track واحد اللي هو ال mono. واول ما يفتح البرنامج بيكون بهاي الطريقه خلونا قبل ما نبتدي نسوي اي شيء ناخذ نظره سريعه على ال interface او على الشكل الخارجي للبرنامج البرنامج هو عباره عن شنو عباره عن ماجولز او برامج مصغره موجوده داخل برنامج ال Nectar. هذه الماجولز او ال plugins اللي موجودين داخله هي اللي تعطينا العناصر المختلفه حق الصوت هي اللي تعطينا الاي كيو e هي اللي تعطينا saturation الكمبرسر مثل ما انتم شايفين يعني ال default setting ماله already اعطاني هاي الثلاث موديولز اللي موجودين بيتش واي كيو وكمبرسر طبعا اقدر اضيف اي نوع من ال modules الثانيين على حسب ما انا ابي على حسب ما ابي اعدل في الصوت اللي عندي فممكن انا اخلي مثلا دي اسر اوكي ضاف لي ال de-esser طبعا لما اضغط على كل واحد منهم الشاشه اللي تحت تتغير تراوني كل الخواص التابعه لهاي ال module اذا ضغط على الاي كيو بيراويني هني نوع الايكولايزر اقدر اتحكم فيه اوكي ونفس الشيء البيتش والدي اس ار في كذا طريقه ان احنا نقدر نعدل الصوت من خلال برنامج Nectar Pro. اول طريقه هي ان بشكل يدوي انا اقدر اروح واختار كل module اللي احتاجه مثلا الاي كيو او الكمبرسر واقوم بالتعديلات بشكل يدوي فاعدل فيها على حسب الاشياء اللي انا ابي اضيفها على الصوت عشان اعدله بالطريقه اللي في بالي فهاي الطريقه طبعا هي بشكل عام الطريقه الافضل ولكن اذا مثلا كانت هذه اول مره انت تتعامل في البرنامج في ايضا presets ال presets اللي موجوده طبعا presets احترافيه ف وموجوده على حسب الانواع المختلفه من التسجيلات في يعني دايالوج في عندنا music عندك clean up اذا بس تبي مثلا انه هو تسوي يعني تشيل بعض الاشياء اللي موجوده من الصوت يعني اذا كان مثلا وايد boxy ممكن انه هو يخففه اذا كان يحتاج مثلا انك تشيل ال background noise ايضا هو موجود هني كخيار بس طبعا الطريقه الافضل ان احنا نشيل ال background noise او صوت الاصوات اللي ما نبيها في مكان التسجيل في احنا حلقه سويناها بعد من قبل اللي هي كيفيه ازاله صوت المكيف من الغرفه اثناء التسجيل اذا حابين تشوفونها الرابط موجود فوق الصفحه فال presets هي طريقه حلوه ان الواحد ممكن يعني يجرب فيها كل الاشياء اللي موجوده هني ال presets ويسمع الصوت اذا كان مناسب او لا وفي ايضا طريقه ثالثه اسمها ال vocal assistant ال vocal assistant هو عباره عن شنو هو عباره عن طريقه يستخدمها البرنامج او طريقه من خلال الذكاء الاصطناعي يستخدمها البرنامج على اساس يسمع الصوت ويعطيك عليه اقتراحات مختلفه على حسب الاشياء اللي هو ممكن يقترحها عليك مثلا ممكن انه هو يعني يسمع الصوت لمده معينه ويقول لك انه مثلا والله انا شفت ان هاي الاي كيو او هاي الكمبرسر او هاي ال settings مال ال saturation مناسبه حق الشغله اللي انت تبي تسويها. انت طبعا تقدر تقول له اوكي او تقدر تقول له لا يعني على حسب اللي انت تبيه. احنا بنقول له طبعا اول ما نشغل آه، خاصيه ال vocal assistant بيعطينا خيارين يا اما ان احنا نبي نسوي enhance او ان احنا نسوي unmask. enhance اذا احنا نبي نعدل في الصوت ونضيف عليه مثلا الاشياء اللي احنا تكلمنا عنها الاي كيو e او الكمبرسر او هاي ال modules مختلفين عشان نعطيه آه، لون معين unmask شنو يسوي الان ماسك الان ماسك يشيل آه، مساحه اذا عندك مثلا mix معين او عندك track ثاني انت عاجبك فيه طريقه ال voice اللي موجوده فيه او طريقه الغناء اللي موجوده ممكن انا اخذ هاي ال track من آه، مثلا file معين واضيفه للبرنامج هني على اساس انه هو يسمع برنامج Nectar Pro يسمع الموسيقى هذه بالغناء ويسمع ال frequencies اللي موجوده فيها ويجهز الفوكلز مالك انت اللي بتخليها هني في هال track او في هاي ال session يجهزها بنفس الطريقه مالت ال reference اللي انت اعطيتها اياه حق انك انت تسويها في المكس مالك بالطريقه اللي انت تحتاجها او بالطريقه اللي انت تفضلها فاحنا ما راح نلقي نظره على unmask الحين راح نختار enhance اوكي ونقول له next طبعا الحين شنو هو يسوي وقاعد ينتظر الصوت ينتظر الاوديو فاول ما انا اشغل له التعليق الصوتي اللي مسجل راح يسمعه وراح يدرسه ويعطينا الاقتراحات المختلفه حق الاشياء اللي هو راح يسويها طبعا ممكن الحين تلاحظون ان يعني الصوت مره واحده يرتفع او مره واحده يعني ينزل فخلوا بالكم شويه روزا هو روبوت مساعد لجراحه تبديل مفصل الركبه جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت لا يعمل روزا من تلقاء نفسه يبقى الجراح موجودا في غرفة العمليات طوال الوقت ويتخذ القرارات خلال عمليتك الجراحية يضع جراحك خطة جراحية بناء على تركيبتك اوكي الحين هو اعطاني suggestions معينه ما ادري ليش اختار راب <laughs> يعني كلش بعيد عن الراب هاي آه، فانا اتاكد من ال settings اللي موجوده اكيد هو ما راح يكون راب راح يكون speaking واختار ال intensity او القوه مالت الشغل اللي انا بعدلها هل ابي aggressive يكون يعني بقوه كذي يكون ال EQ وال compressor ولا يكون خفيف فاحنا خلينا نقول مثلا يعني في النص تقريبا الحين وهاي الجزئيه تقول لي شنو ال tone اللي انت تبيه يكون الصوت فيه هل تبي يكون فل او strong او natural او clear طبعا انت ممكن يعني تسوي comparison ما بين كذا واحد او انك تقارن ما بين كذا واحد الى ان تحصل على ال settings اللي انت تحبها او اللي هي عاجبتك اكثر فاحنا خلينا نقول مثلا خلينا نقول له full او لا خلينا نقول له مثلا كلير أه، اوكي بقول له اوكي فهو الحين شنو سوى؟ ضاف لي الموديولز المختلفين هني اوكي حط لي اي كيو دي اسر كومبرسر و EQ ثاني و reverb ما ادري ليش حط لي ريفرب اوكي بس الحين خلونا نسمع الصوت ببند انا التعديلات اللي هو سواها برد اشغل لكم الصوت مره ثانيه شوفوا شلون كان الصوت الاصلي روزا هو روبوت مساعد لجراحه تبديل مفصل الركبة وحين مع ال Nectar؟ روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة ما عجبني صراحة ال settings اللي سواها فممكن أنا أقول له سوي delete حق كل هاي وايد أحس الصوت صار مخنوق يعني فما ما أعتقد راح ينفع فهذه طريقة okay عن طريق اللي هو استخدام ال vocal assistant الطريقة الثانية هي أني أنا أستخدم ال presets خلونا نضغط على ال presets ونروح هني ونشوف تحت ال dialogue بما أنها يعني يعتبر dialogue خلينا نشوف شنو موجودين هني آه، أحس ال clear voice over يمكن يكون okay طبعا أنا أقدر أختار وأسوي يعني وأنا أشغل ال track أقدر أجرب وأشوف اللي يعجبني وأخليه روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت لا يعمل روزا من تلقاء نفسه يبقى الجراح موجودا في غرفة العمليات طوال الوقت ويتخذ القرارات خلال عمليتك الجراحية شفتوا الحين يا جماعة ال settings أو ال presets المختلفة أعطتني كذا نوع من الصوت فمرة أنا حسيت يمكن يعني الاوديو بوك اوكي مثلا او اذا تبي يكون يعني ضخم الصوت ممكن انه تقول له مثلا loud and proud حتى ال home voice over enhancer بعد كان اوكي فطبعا كل واحد من هذولين اذا اخترنا مثلا ال audio book كل واحده من هذولين لها ست من ال modules هني مختلف فنشوف مثلا saturation اعطاني saturation ال EQ شويه قام رفع من بعض ال frequencies هني حط لي دي اسر هني الكمبرسر نزل لي تقريبا الى minus 16 فهذه كلها اعدادات مختلفه عشان انك تحصل على الصوت اللي تبيه طبعا البرنامج ما يشتغل بس حق ال voice over يشتغل حق الغناء اكيد طبعا فممكن انك انت تشوف presets ثانيين مثلا حق ال music يعطينا هو كذا نوع من ال presets المختلفه حلوه حق مثلا اذا انت تبي تسوي background vocals او تبي مثلا انك انت تعطي الصوت حق الصوت المغني او صوت المغنيه يكون في بنش او قوه او حتى مثلا يعني اي صوت ثاني انت راح تبي تسجله واذا طبعا حتى هاي كلها الاشياء اللي اخترتها عن طريق البريست ما عجبتني ممكن انا ادخل واغير فيها direct مثلا يعني نسمع مثلا روزا هو روبوت مساعد لجراحه تبديل مفصل الركبه جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت لا يعمل روزا من تلقاء نفسه يبقى الجراح موجودا في غرفه العمليات طوال الوقت ويتخذ القرارات خلال عمليتك الجراحيه في حركه طبعا وايد حلوه في برنامج Nectar Pro اسمها auto level mode هاي الزر اللي هني هاي الزر يعتبر يعني واحد من احلى الاشياء اللي ضافوها في الاصدار الاخير شغلته هو شنو شغلته انه هو يعطينا limit معين يخلي الصوت في مثلا شوفوا احنا اول ما شغلته ضاف لي هاي الخط هني هاي الخط شنو قصته يصير هو نفس نوع ال limiter مو limiter limiter بس صاير يعني قاعد يصير له adjust بروحه automatically مع ال track وهو ماشي على اساس يوصلنا الى ال level اللي احنا نبيه يعني مثلا خلينا نجرب نسمعه روزا هو روبوت مساعد لجراحه تبديل مفصل الركبه جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت يعني شوف لا يعمل روزا من تلقاء نفسه يعني شوفوا الحين مثلا آه، اقول له مثلا الهاي level level معين يستخدم طبعا ال technology مالته هو حق ال auto level mode على اساس انه هو يخلي لنا ال level مال الصوت كامل بشكل عام ما يروح بعيد جدا فوق او تحت عن هاي المستوى اللي احنا نبيه. ولاحظوا ايضا ان ال levels هني عندي في الماستر زين قبل ما استخدم البرنامج شنو كانت؟ روزا هو روبوت مساعد لجراحه تبديل مفصل الركبه. يعني ال level ال limit ماله كان يوصل حده الى minus 14 او minus 15 هاي طبعا ال level يعني جدا نازل وما راح يعطينا قوه في الصوت بتحس الصوت كله نازل فاول ما شغلنا ال bypass هاي طبعا يعني يعني على فكره هاي موضوع ثاني اصلا <laughs> بس يعني عشان نحن نعطي قوه حق الصوت لازم نعرف نتعلم استخدام الكمبرسر والليمتر بشكل صحيح فحين عقب ما ضفنا ال plugin شوفوا ال limit وين يوصل روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة تقريبا ل minus 6 وهو طبعا ليفل آه، معقول او acceptable مثل ما يقولون هذه يا جماعه نظره سريعه على برنامج Nectar Pro. اتمنى انكم استانستم معي في هالحلقه لان انا الصراحه وايد استانست معاكم مثل ما قلت لكم اذا عندكم اي استفسارات ثانيه حابين تتواصلون معي من خلال قنوات التواصل الاجتماعي عناوينها موجودة قدامكم على الشاشة أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة thank you